кереметтей сәйгіліптердің егесі Сейхым Ғалым Мұрзаның, Ғалым Мұрзаның атыменен. Аттың аты адмирал, жоғарғы мереке, бақа, бай шабонды ұстасына бәрекелді мұр. Ең әрекетіңді жаса, 30 мың бары боласы, 30 мың теңгері кел боласы ағайын. Төменгі мереке, жоғарғы мереке, белгілі әскер азамат, Сейхым ғалым мырзаның адмирал есімді атыменен бақа бай шабандоз тастады ағайын отыз мың барып аласыз отыз мың теңгені келіп аласыз ағайын шап қайнат төменгі мәреге қазіргі кереметтен салымға қазыналы қария кереметті тұлпарлардың егесі келді үсеніп тағай ақсақалдың жұлдызқара есімді аты асан үсен бауырларымыздың баптауындағы сәйгүлік баруы сырлы келес ауданы түркістан облысы нұрғали қажы көкеміздің баласы жаманғали шабуылдас тастады қадірмен тағайқыны